Румен Чески за да го поздравам роботивен чин на книгата «Етиката во економичка знание» на доцент доктор Рече Наци, А воедно и да ја поканам професор Соня Поповска, декан на Факултетот за образовни науки при УГД и издавачот Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј на Штип, Зоран Чипкушев да взема злочин. Еве, драги студенти, најпрво, почитувани колеги, почитувани проучувачи на античката историја и на нашиот регион, со особена чест и задоволство во мое име и во името на целиот факултет за образовни науки ја поздравувам промоцијата на книгата Антиката во Брегалничкиот басен од нашиот колега доцен доктор Трајче Нацев со желби за понатамошни достигнувања во науката. А на нашите промотори им посакувам пријатно добредојде да на нашиот универзитет. Само толку ќе оставам да говорат другите во врска со она што е денешна проблематика. Почитувани присутни, почитувани пријатели, Националната установа за Завод за заштита на спониците на културата и на заштит е една од спектрот на институции кои за својата мисија ги има истражувањето, заштитата, презентацијата и публикувањето на едностите кои се одресуваат на нашите културни Во таа наследка, во делот на програмските активности, финансирани од Министерството за култура и истражувањата кои се вршат на загрозени археолошки наоѓалишта, реализиравме и се надевам ќе реализираме поедина бројни истражувања. Резултатите од тие истражувања најчесто се објавувани во зборникот на трудови кои нашите институција да го публикува периодично, разните научни списања и секако преку учеството на судилите на археолошкиот естат од Република Македонија. Нашиот колега и соработник доктор Трајче Нацет во изминатиот период овие процеси на истражување, конзервација, презентација и публикување во неколку кампањи ги има реализирано на едно високо рамниште. Во оваа прилика ми ги спомнал публикациите Баргала, критикирајќи и секако антиката во британичкиот паспорт. Ова последната, како и се продукт на истражувањата кои во најголем дел се реализирани како проекти на Заводот и музеј Штип и се однесуваат на археолошките локалитети, градиште село Град Делчево, Баргала, Лорен Козијак и археолошките локалитети кои беа истражени за време на заштитните археолошки истражувања и на локалитети кои беа загрозени со изградбата на хидросистема за Тоици. Сигурно дека во периодот што следува, оваа соработка ќе има поинаков интензитет и квалитет и ќе биде во насока на веќе утврдено од добри реални релации кои се пракса и кога станува збор за Универзитетот Гоце Телчев и Завод и Музеј Штигле, кој е придружа членка на Универзитетот. Јас, од своје име и од име на моите колеги, на трајчен начин му посакувам успешна реализација на новите планови и ја изразувам подготвеността за соработка која ќе значи интерес и бенефит за двете институции. Благодарам. Најпрво да изразам моја големо задоволство, значи моја задоволство за што сум тука со вас и за ваков еден повод. Не затоа што авторот на книгата Трајче Нацат е мој добар пријател и колега, затоа што промовираме книга од областа на археологијата. А, тоа не се случува често кај нас. Има многу книги со тематика за минатото. А, има многу книги што обработуваат нешто од минатото, но не се сите археологија и не се сите наука. А, затоа е значењето на ова дел Толкао, тоа е докторатот на колегата наш Трајше Насев, адаптиран, па пригодно направен за да биде полезен и како наука и за широки и за широка употреба, а посакат и за многу други сегменти ќе видат кои со таа книга, но за тоа подосна. Сега, значи, зборувам за моето задоволство, бидејќи се работи за книга која има и а, научна основа, бидејќи токму тоа е тоа што нас и ми недостасува помалку. оваа книга да требаше многу порано да излезе, да требаше а, прва книга од, од археолошката област да биде за секој еден регион што имаме амбиции да го обработиме исправно научно како што треба бидејќи ова се основите за една таква научна работа. Значи книгата е таков карактер да е необходност за натамошна научна обработка на сите проблеми врзани со археологијата на антиката. Тоа до сега го немавме. И многу често заради тоа бевме во ситуација да се расправаме со решавање на не знам какви возвишени а, теми и високи цели научни, а основата е нема ги немавме, ја немавме рамката во која што треба науката да се движи во онаа наука што има амбиции да проучува антиката во преговничкиот преживот на природа. Рамката ја немавме. Ние не знаевме, ние не знаевме а, што имаме како археолошки потенцијал во, во регионот. Не знаевме што од тоа има вакви вредности што има онакви, што е од ова време, што е од другото време, што има услови за да се надгради као наука, а што завршува со, со, со обична дескрипција. Значи, книгата на колегата нашата Баришко Нацев по мене има најголема вредност токму во тоа, што представува основа за натамошна за натамошно научно подлабочување и основа за натамошна планска работа. Е сега, ако е така, во тој случај оваа книга треба да има од реков од научници кои кои тука на кои треба да им биде секогаш на маса за да можат да надградуваат своји научни создания и, идни и, но треба да ја имаат и зашто да не треба да ја имаат и а администрацијата треба да ја имаат. Треба да ја имаат општините во во регионот Брегалнички за да знаат каде каков археолошки потенцијал има во нивните во нивните, во нивните општини на нивната територија едноставно да можат да прават свои урбанистички планови и план за развиток на своите општини а не да се случуваат работи како што многу често се случуваат, да се уништуваат археолошки локалитети, само заради тоа што не се знае дека тука има археологија. Тоа е предизвикот што го носи оваа книга и што многу добро ќе им дојде и на градоначалниците и на сите оние планери и урбанисти во, во сите региони по брегалничкиот област. Па дури е корисна и за си, као белетристика и за сите љубители во историјата кои си зимаат за право да решаваат прашања историски, кои не редко а, и, и подебели книги пишуваат од ова, ама нема тежина научна а, и не можат, а, не можат да бидат издржени токму заради тоа што ја немаат тоа основа. Значи, вие а, можете да најдете книги кај што во секој село е гробот на Александр Македонски. Ама што тоа е наука? Значи, доколку нешто не е проверливо, доколку не, не може да се провери, не е наука. Све што е во оваа книга направена од колегата наш е проверливо. Значи можете а, да отидете дали во музеот во Штип, дали на терен, дали во, во литература, а, дали во архива, дали во не знам кои медиуми, да го проверите тоа што е тука напишано. Автоматски е научна основа. Е, сега понатака да, да се, можеме да се развиваме. Значи, книгата е всушност најисправно концепирана, како и секој докторски труд, и почнува со... А, прво да кажеме дека е базирана на а, многугодишните истражувања на колегата на Штајача Нацев, бидејќи тој е еден од нашите нај, како би рекле, најагилни археолози теренци, Пошто, ако му ги собереме на него сите теренски акции, како, како археолог, како конзерватор, па и сега како професор на нашиот универзитет, ќе видите дека се тоа, дека е тоа квантум за, за восхитување. Значи, од целиот тој терен, целото тоа негово теренско искуство од 20 и кусур години, не знам точно колку 20 сигурно се, да, е произлезена оваа книга, но не само од тоа, туку и од проучувањата на, напишаните, изводи од проучувањата на резултатите што другите ги направиле и кај нас и, и во светот, е излезена една слика за а, потенцијалите на Брегалничкиот регион, за археолошките потенцијали, или, како што е наречено, антиката во Брегалничкиот регион, заради тоа што се внатре вметнати и такви заклучоци кои овозможуваат една слика за антиката во Брегалничкиот регион. Најпрво е презентирана презентирана геологијата. Ќе речете, сите знаеме каде кој е прегалничкиот регион, голема работа ако кажеме дека што знам Малешевска област, Пијанец, Виничко, Кочевско, Штипско, докај стигнеме да Николско е прегалничкиот регион. Да, меѓутоа каква е тоа геологија, каква е тоа конфигурација, морфологија, климатологија, хидро, хидрологија, сето тоа се сето се тие моменти битни моменти за развивање на некаков живот и активности и карактер на остатоците археолошки глумина, не? Е сега, тоа е првото поглавје, затоа е, затоа е неопходно. Второто поглавје е мое хронолошкиот профил. Хронолошкиот профил значи сумирање на досегашните резултати до сегашните знаене за таа област за антиката во Бредалничкиот регион и тоа по еден хронолошки ред за да може секој за да може секој да знае до каде е стигната. Значи ем дава основа, ем а, сумира во од најстарите епохи и ние можеме многу лесно да, да видиме до каде сме стигнати со, со истражувањата, во кој период што фали, кој период какви потенцијали има, а, каков е културниот континуитет на работите во овој регион, да дали од постарите па, периоди произлегуваат некои нови вредности, или има некаков хиатус, или има некои нови почетоци во културна смисла, сето тоа може да се согледа ако се има тој хронолошки профил. Па така, имаме една слика за Дрегалничкиот регион во Неолитот, слика за Дрегалничкиот регион во Бронзената доба, во Железната доба, во Раната антика, во рано римски период, во доцно римски период. Од тоа, ако се заврши загански како што треба, како што е завршено, во тој случај произлегува една исправна слика која понатака може да не потребува на точно стежување. Третото третото поглавје му е токму тоа сумирањето на резултатите од таквиот хронолошки пролог. Значи заклучоци за вредностите на поедини периоди, за а, а, за решавање на прашања кои се неопходни ако сакаме да одиме понатака, но четвртото поглавје му е нај и полезно за науката и најповеќе труд е вложен внатре и воопшто е лајт мотивот на на целата книга, а тоа се каталозите на каталогот на наоѓалиштата, Значи да имате на едно место сите наоѓалишта во Брегалничкиот регион подредени по хронолошки ред и подредени по датучен ред и административно по региони, значи тргнувајќи од Малешевски регион, село не знам кој е, да речеме град или Делчевско или Дранче или било кое село со своите археолошки потенцијали е изнесено тука, но тоа ќе речеме беше направено и во археолошката карта пред 30 години извадена на територија на Република Македонија. Но тоа беше така направена во еден таков момент на степен на неистраженост на територијата на Македонија, која можеше единствено да служи на на на дивите копачи. Највулгарно кажано. Единствено да биде да биде некаков а, а, репер за да се некоординирани, безправни и не знам какви све активности одвиваат токму заради тоа што не им се знае вистинските вредности на тие наоѓалишта. Се знаеше дека тамо некаде има некое наоѓалиште, но заради тоа што нема дополнителни податоци, заради тоа што не, се, не му се знае карактерот, не се знае ни потенцијалите на тие наоѓалишта и тие беа изложени на такви, а, на такви деструкции, на такви активности. Тука можете комотно да прочитате све што е во врска со тоа наоѓајаште и без простор за, а, за не знам какви нагаѓања, хипотези, предпоставки дека тука има, не знам, закопано богатство, дека тука е гробот на овој, гробот на оној. Значи, подкрепено со научна апаратура, подкрепено со документација, со фотодокументација, со, а, со топографски карти, со а, површински наоди, И сето тоа представува една прекрасна основа, како што реков, за натамошна, за натамошна научна работа. Е, на тој начин се разработени сите локалитети во сегашниот степен на истражување. Да се разбереме, а, ние не можеме да даваме слика конечно, нити ќе може да дадат некои после 100 години после нас и после 200 години по нас не ќе може да дадат а, да дадат конечна слика за антиката во Драгалничкиот регион. Ние сега може би знаеме за два-три центри, ама тоа се оние што се најстражени. Знаеме така за, за Виничко Кале, знаеме за Баргала, знаеме за, може би за Била Зора, толку. Ама тие се истражени. Тоа, тоа не значи дека се само тие. После 200 години сликата Нормално е да се смени а, драстично, но без оваа книга ќе биде хаос. Е, а, токму затоа а, ја истакнувам, го истакнувам овој момент како круцијален за книгата на Трајче Нацев и ја истакнувам другиот момент, ова, повеќе намен, повеќе наменскиот карактер на книгата. Значи, повторно ќе потенцирам, ова книга треба да ја имаат не само научниците, не само а, студентите, не само градоначалниците, туку и секој оној љубител во а, антиката и минатото на нашиот крај да биде урне, утре да се направи ваква книга не само за Брегалничкиот регион, нека се направи за а, за Мариово, нека се направи за а, за Пелагонија, нека се направи за било кој од регионите бидејќи без тоа све ке плива во некој ненаучни или барем на граница води. Што секако не е убаво и после многу тешко се исправаат тие грешки што произлегуваат така од рака, недокументирани, непроверени, непотврдени, кои не се работат. Благодарам. Добро е јас да земам збор. Најпрво да ви посакам добре да на сите колеги, почитувачи на археологата, археологијата како наука и историјата вклучително. И ќе се обидам да бидам доволно краток, сублимиран, бидејќи наистина може многу да се зборува за оваа публикација. Можам само да истакнам дека наистина представува, представува привилегија и чест да се биде дел од оваа промоција на ваков исклучително вреден научен труд како што е трудот антиката да во приелничкиот басен на колегата Трајче Наци. Високата научна вредност произлега од констатацијата дека станува збор за оригинален научен труд, во кој што за прв пат е презентирана, систематизирана и интегрирана представа на археолошкото рекогнистирање на културното наследство на просторот на Пригорничкиот басен и регион. Посебно импонира фактот што колегата Нацев ги рефлектира клучните специфики и суштинските трансформацијски процеси во контекст на културно-историскиот развој на овој регион, при што ги аплицира релевантните прашања кои произлегуваат од досегашните истражувачки искуства, истовремено што е од особено значено темелувајќи ги насоките за актуелните и имите истражувања за оваа комплексна проблематика што го тенцираше колега. Структурната и содржинската поставеност на монографијата возможува аргументирано проследување на различни аспекти на оваа проблематика на која што има прилика да ја промовираме. Колегата Нацев најпрвен први преглед на геоморфолошките и геолошко геолошките особености на преголничката басен, како и хидрографијата и климата на областите, кои представуваат интегрален дел од преголничкиот басен. Како посебна карактеристика во однос на природните ресурси опфатено рудното богатство и минералните води, честа експлоатација е посведочена и акцентирана како исклучително важен стопански ресурс во овој регион. Особено значен дел од монографијата представува презентирањето на хронолошкиот профил на регионот кој го опфаќа обсежниот транзицијски период од раната и досната антика. Истражувачката проблематика во овој дел фокусира на обезбежувањето детален преглед на археолошките локалитети во функција на рекогносцирање на градовите на, селбите и презентирање имат комплексен развој во различните историски епохи археолошките истражувања се проследени низ регионалната категоризација на различните области кои се третирани како засебни културни и економски центри. Во функција на обезбедување на континутет и генеза на насобинските комплекси, авторот ги обработува урбаните целини во базисенот, чија што екзистенција е до крајот на антиката. Колегата Нацев убедливо констатира дека културата и археолошката комплексност произлегуваат од доцна простористорискиот стратум на кој се надоврзуваат сите фази на антиката, кои земитот на своето екзистирање го достигнуваат во хеленистичкиот и македонскиот период. А, професор Нацев, мој драг колега, војно дава исцепен археолошки историски преглед на развојните процеси на македонските градови во преголничкиот пасен, проследувајќи го нивнат специфичен историски контекст од наредните изворни сведоштва во се до 6 век од нашата ера. При тоа се опатно се елаборирани главните карактеристики на градовете, проследени со обсежна, систематизирана елаборација на локалитетите, класифицирани по периоди и области, ако се презентирани и третирани како засебни културни и економски центри. Деталната археолошка анализа на регистрираните локалитети е дополнета со освет на административно-територијалните промени која засегнале територијата на Македонија и Балкана по целина. Конкретно се отфаќаат овие оние административни промени кои што имаат сериозна рефлексија на во конкретниот регион, предпочнувајќи од реформите на Диоклецијан, Константин I, Теодоси I и Теодоси II, кои резултираат со административна реорганизација, крупна административна реорганизација, прикривување на административните а, граници и административниот систем на Балкан. Презентиран и обсажен приказ на самата патна мрежа од самата историјата за крајот на антиката, пошто може да се добие јасна слика за поврзаноста на Бриланичкиот басен со околните провинции во регионален контекст. И а, исклучително есенцијален а, дел секако представа каталошкиот преглед на населбите и утврдувањата, кој, за кој што спомна од колега, Дмитровски, кој што во кој што методолошки се обработени населбите и утврдувањето по области, и по азбучен редослед на денешните населени места со археолошките топонима. Структура на секој локалитет одделно е презентиран со сечуси од топографски карти на посубицирани локалитетите, како и фотографии, цртежи на движните народи и остатоците од градбите. Монографијата Антиката во Преголничкиот басен на колегата Нацет, а може слободно да се констатира дека представува исклучителен, оригинален и автентичен научен труд, несомнено рефлектирајќи го огромното искуство од повеќе годишните обемни теренски истражувања за кои што истакнавме дека се повеќе од две децениски, со интегрирање на обсежен изворен материјал и релевантни користење на релевантни референции. Посебно треба да се потенцира фактор дека да археолошкото рекогносирање на културното наследство на регионот да се изведува врз основа на повеќе децениските теренски истражувања кои ги инкорпорираат и најновите резултати и согледување, што заедно со увереното владење на историските извори овозможува да се презентира за окружена интегрирана археолошка историска представа за трансформацијските процеси во регионот во хронолошкиот обсек од раната до доцната антика и вклучителни дознатани. Монографијата покрета што обезбедува детален преглед на археолошкото реконструирање, компаративно ги преследува регионалните специфики во различните историски епохи. Воедно, регионална проблема зафаќа глобална археолошка проблематика и ретроспекција, манифестирани преку егенезата на населбинската преисториска градина до на античката и рановизатиската населбинска форма и категорија, со што се засегнат фактички во суштина и целиот простор на Централниот Балкан. Тоа како и обемниот фонд на археолошки материјал кој се илустриран со археолошкиот преглед, представува особен одреден корпус, придржен со над 300 топографски карти, фотографии и цртежи, дополнително ја споремувајќи ја научната тежина на оваа монографија. Врз основа на презентираните резултати од обливните теренски истражувања, може да се констатира дека колегата Нацев успел да продаде длабоко во различните археолошки и хронолошки напласти и да ги дефинира, анализира и презентира спецификите на трансформацијските процеси во конкретно обрегничкиот фаст. Посебно треба да се истекне фактот дека покрето што презентира окружено и интегрирано археолошко мапирање на регионот, авторот ги постава насоките на едните географски истражувања на оваа исклучително комплексна проблематика. Овој труд несомнено најдобар начин ја интегрира теоретската и апликативната димензија, што произлегува од повеќе доцениското искуство и врниот принос на колегата Нацев за македонската археологија. Сето тоа сублимирано на крајот го илустрира тоа значење на овој научен труд во археолошката наука, не само за Република Македонија, туку и во поширок контекст. Сосема сум уверен дека монографијата Антиката во Бреговничкиот басен ќе представува незаобиколен вирачник и патеводител за многу генерација археолози и историчари, градувајќи се како базичен темен за актуелните идните истражувања на оваа проблематика каде што професор Нацев со својот досегашен неуморен, научен и професионален ангажман веќе има останена свој траен препознати пет. Љубава. Почитувани проректори, почитувани декани, почитувани е, промотори, колеги, студенти, пријатели, роднини и почитувано моје семејство, да ви се заблагодарам за вашето присуство на промоцијата на мојата книга Антиката во Бегалничкиот бас. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на промоторите, почитуваните професори Драги Дмитривски и професор Битко Панов за доброто што ми оваа публика при промоцијата на книгата. За излюбувањето на оваа книга, особено заслуга и моја благодарност има моето семејство. Исто така, благодарност на мојот ментор, професор доктор Виктор Лилчич, кој за жал не е присутен оваа промоција, на Националната установа Завод и музеишти, кој ми овозможи да ја издадам оваа книга и за техничката помош на мојот колега, магистр Дарко Стојановски и на студентите од историја со археологија од Факултетот за образовни науки почитувани присутни. <coughs> Моите промотори спомнаа дека тоа е дека на оваа книга резултат на моето над двенецениско истражување, кое што се одбиваше во долината на река Вегалница, изразено преку археолошката проспекција, систематското и заштитно археолошко истражување, и увиди на локалитетите каде е извршено за жал и дивото копање. Оваа книга, како што рече мојот драг пријател професор Митревски, е точно основа од каде можат значи, да продолжат веќе идните археолошки истражувања во Прибалтичкиот басен и сите оние научни работници кои ќе се занимаваат на значи, грци со а, а, антиката. Јас не би сакал повеќе да ве задржувам, само да ве се заблагодарам на вашето присуство.